Sup guys, balik lagi sama gue Pidipo sebagai fotomaniac.com ya Kali ini gue mau unboxing aksesoris yang punya Mavic Pro Gue beli ada dua, Karena kaki <laughs> Mavic Pro kayak pakai high heels gitu Terus yang paling legit adalah yang ini Kita buka dulu Apakah ini? Ini apakah? Sereset. <laughs> Tajam juga sih kunyuk. Gue kira udah tumpuel Tumpuel Si tumpuel Tuh. Monyong lu jatuh. linknya Mavic Pro yang low noise jadi gue berpasanginnya tuh di Cheers the drone kalian bisa lihat di deskripsi video kalau mau pesan oke langsung aja kita langsung aja ke pasang sang sang sang inilah isinya kakinya sepatu sepatunya <laughs> kan dulu sayap-sayap di sini ada logo R berarti itu kaki sebelah kanan berarti dia di dia L berarti left di kiri yang ini oh katanya di belakang oke ya oke okay, selanjutnya kita pasang baling-baling yang lama dihapus dulu lagi eh, hapus yang lama dicopot dulu jadi ada ya, dua versi ya yang ada lingkaran goldnya ini berarti harus taruh yang putih sebelah sini yang ada berarti harus taruh di lingkaran yang hitam ini gold ini gold emang udah pasangan nih berarti ya bisa aja kapitalis yah kapitalis sudah terpasang ya jadi sebenarnya nggak ganjurin di dalam ruangan kita ya, bandingkan sekarang suara baling-baling ini dengan yang standarnya dia Jadi kesimpulannya antara baling-baling mavic yang standar itu ada tipenya dia 8330 kalau yang low noise tipenya itu 8331 r. ya walaupun gue juga nggak paham artinya apaan tapi di sini kelihatan sekali perbedaan uh, dari dua dua baling-balingnya kayak yang biasa sama yang long noise karena mungkin mereka menciptakan baling-baling ini pasti dengan pembayaran teknologi kemiringannya dan sudut-sudut kenapa bentuknya dia begini itu ada alasan juga dan dari suara sih memang yang standar memang lebih bising ya pada saat dia steady daripada yang kayak yang low noise dia suaranya agak sedikit berkurang tapi untuk masalah stability dan bagaimana apakah pengaliannya lebih gampang atau lebih mudah kita nantikan di video selanjutnya bye bye lagi sama gue Pidipo Kali ini gue, eh lupa baterainya